Round one. Fight. E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Necali. Vem aqui, Necali, vem. Necali veio que nem um terror. aparência do, do mal. É o Bob Marley. Gosta muito de dar o pé. Chute forte. E é farofada. Tá. Nossa. Vem aqui, vem. Vem aqui. Olha. Puxa vida, ele deu a farofada. Eu ia dar o pilão de cima com VT ativado, ia todo sangue. Ah, agora você vai ver. Olha, deu um chute na minha <laughs> cabeça. vem que vem, né, cara? Pronto, tá esperando aqui você chegar perto. vou dar o parry quando você soltar esse pé aí. Chute forte. Soltou o Super Saiyajin. Lascou! Vai pra lá! Você vai morrer. Vem aqui, vem. teta. Toma. O dele tá brilhando ali, ó. Vetwig CA cheio. Ah, querendo lutar de longe. Fica quieto! Arrumar essas madeixas. Para de farofar. desesperado da vida. Meu, vou ter que ficar agora esperto. Eu gosto muito de farofar. Tamanho meu poder. como? Eu morrer de novo na farofa. <laughs> Vamos pegar os pontinhos. Vamos, amigo! Round one. Fight! Tá um terror! Tá. Tem que ver. Eu, esse pé, você vai ver. tá dando esse chute forte aí pra você. Perry! tinha dado a ali, não pegou. Vai! Só mais um golpe. Vai, morre logo. Pink. Vem. Ah, CDH! <laughs> ah, tava esperando você vir. Essas garras do Wolverine. Acabar com isso logo. I am the protector of Russia's sky. Toma! Agora veio, ficou nervoso. De novo, Super Saiyajin. Na farofa! Vá! Ô, oh, minha mão. <laughs> E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais. Tchau! Bye.